Ma szeptember 29-én délután 3 órakor avattuk fel a Budai Zsinagóga emlékére állított táblát itt a Babics Mihály Básta sétányon. Az ünnepségen jelen volt Kisner Péter, a Mazsike elnöke, Viziel Szilveszter, a Tudományos Akadémia korábbi elnöke akadémikus, Darvas István rabbi, Vég András régész, a Budapesti Történeti Múzeum igazgatója is jelen volt, aki elmondta a zsinagóga történeti és régészeti fontosságát, és Varga Antal alpolgármester úr, a Budavári Önkormányzat első kerületi önkormányzat alpolgármestere is beszédet tartott az ünnepségen. Az emléktáblát Fülöp Attila, az Emberi Erőforrások Minisztériuma kisebbségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára avatta fel. Az, hogy az Európa egyik legnagyobb gótikus zsinagógája volt, az, hogy 550 év után az akkorai építetők követően ma vannak olyanok, akik ennek az emlékét meg szeretnék őrizni, ez talán az egyik legfontosabb üzenet. Az, hogy itt egy emléktábla elhelyezésre kerül, azt gondolom, hogy mindannyiunknak okulására fog szolgálni, mindenkinek, aki elsétál itt a sétányon, ez innentől kezdve egy közérdeklődésre számot tartó információ lesz, mindenki tudhatja, hogy mi volt itt 550 évvel ezelőtt. Tehát a budai nagy zsinagóga feltárása nem fejeződött be a 60-as években, és aktivisták, magánszemélyek, civil szervezetek csoportja és összefogása révén elindult egy törekvés abba az irányba, hogy egyszer valamikor ez a feltárás befejeződhessen, és hát méltó módon be legyen mutatva ez a fantasztikus építmény. Itt igazából a föld alatt 8 méter magasan állnak a, a falak a boltozat indításig. Ez azt jelenti, hogy ha a fölösleges földet leszednék róla, akkor ennek a kornak az építészetét egyedülállóan mutatná be a épsége miatt, a mérete miatt. Most ugye megtörtént az emléktáblaavatás, ez egy nagyon-nagyon nagy lépés abban az irányban, hogy valamikor a teljes feltárás is megtörténhessen. Mm-hmm.